هل هذا أفضل ميكروفون للآيفون؟ خلونا نشوف في هذه الحلقة اليوم راح نلقي نظرة على ميكروفون Shure ام في 88 الخاص بالآيفون سعر الميكروفون اليوم على أمازون هو تقريبا 150 دولار راح أخلي الرابط تحت في تفاصيل الفيديو بالنسبة للمواصفات التقنية للميكروفون فهو قادر على تسجيل الصوت بجودة 24 بت 48 كيلو هرتز وهي نفس الجودة اللي تلاقيها في أغلب كروت الصوت اللي موجودة في السوق اليوم بالنسبة للترددات القادر على تسجيلها فهي ما بين 20 إلى 20 ألف هرتز ومستوى الصوت هو بين 0 إلى plus 36 dB أما بالنسبة للفلاتر اللي موجودة واللي ممكن نتحكم فيها عن طريق التطبيق فنلاقي أن عندنا limiter و compressor بالإضافة إلى equalizer من نوع 5 band يعني عندنا خمس نقاط على مستوى ال equalizer نقدر نتحكم من خلالها في ترددات الصوت وزن الميكروفون تقريبا 40 جرام ونص وطوله 6 سنتي ونص وعرضه 2.5 سم قبل لا نشتري الجهاز لازم نتأكد أن الوصلة اللي راح يركب فيها هي من نوع Lightning port لما تشتري الميكروفون يكون معاه هذه الشنطة اللي تحميه من أي نوع من الصدمات والمادة المصنوعة منها مادة قوية جدا وراح تحميه بشكل جيد في العلبة نلاقي الميكروفون نفسه وهذا الكفر اللي يغطي الميكروفون عشان يخفف من صوت الهواء ويقلل من صوت الحروف القوية واللي اسمها plosives إضافة إلى وصلة صغيرة للميكروفون لتوصيل سماعات الأذن الخارجية ما في خيارات ثانية على الميكروفون نفسه لأن أغلب التحكم يتم عن طريق التطبيق لاحظ شغلة في الميكروفون أن المسافة اللي يطويها هي 90 درجة فقط فإذا كنت تبي تخلي الميكروفون بالعكس لازم تشيله وترجع تركبه مرة ثانية عشان يكون موجه بالطريقة الصحيحة وإذا كنت مركب cover على التليفون لازم تشيل ال cover عشان يتثبت الميكروفون بشكل صحيح اوكي نلقي نظره حين على ال application ونلاحظ ان اول ما يفتح الابلكيشن اوتوماتيكلي راح يختار الميكروفون ونلاحظ ان عدادات الصوت بدات تتحرك في خمس خيارات متاحه لي في ال application واللي راح تعطيني اعدادات مسبقه للانواع المختلفه من التسجيل اول واحد هو اعدادات المحادثه وهي راح تعطيني مساحه ضيقه في الميكروفون وراح تلغي كل الاصوات اللي صايره ورا الميكروفون إضافة إنه راح يخلي لي EQ لتوضيح الصوت زائد كومبرسر خفيف للتحكم في مستوى الصوت. الإعداد الثاني يستخدم للغناء. إذا كنت حاب تسجل نفسك وأنت تغني أو المجموعة تغني، هذا الإعداد راح يكون مناسب لأن مساحة الاستوديو بتكون شوية أكبر وال EQ e بيكون مضبط عشان يعطينا وضوح أكثر في الصوت. الإعداد الثالث هو ال flat يعني ما راح يكون في أي نوع من الإي كيو e أو ال compressor خلال التسجيل هذا راح يساعدنا إذا كنا حابين نعدل الصوت في برنامج تسجيل منفصل بعد الانتهاء الإعداد الرابع مخصص لتسجيل الآلات الموسيقية اللي مستوى صوتها غير عالي مثل العود والجيتار وال compressor اللي موجود في هاي السيت اب مستواه متوسط للتحكم في أي طلعات مفاجئة في الصوت خلال وقت التسجيل أما بالنسبة للإعداد الخامس والأخير راح يكون لتسجيل الأصوات العالية مثل إذا كنت موجود في حفلة أو تسجل صوت فرقة موسيقية صوتها عالي مساحة الاستيريو راح تكون أكبر في هذا النوع من الإعدادات إضافة إلى أن ال EQ بيكون مضبط بطريقة ما تسمح لأصوات الآلات بأنها تكون مزحومة في وقت التسجيل هذا بالنسبة للإعدادات المسبقة واللي راح تسهل لك بشكل كبير عملية التسجيل نشوف أن في نفس الوقت نقدر نتحكم في مساحة زاوية الاستيريو واللي تخلينا نتحكم في مساحة التسجيل اللي يسمحها الميكروفون بشكل منفصل فهذه الإعدادات تسمح إن احنا نسجل بطريقة الاستيريو يعني أمام وجنب الميكروفون راح يستقبل الصوت أو بطريقة ال mono cardioid اللي راح تسمح فقط للصوت إنه يتسجل من جهة الأمام أو طريقة ال mono bidirectional اللي راح فقط تسجل الصوت من الجهتين اليمين واليسار وأخيرا طريقة ال raw mid side اللي راح تعطينا في النهاية قناتين منفصلتين من الصوت نقدر نختار بينهم بعد الانتهاء من التسجيل حتى في طريقة الاستيريو نقدر نحن نتحكم في الزاوية اللي نبيها في التسجيل هذا ال slider يخلينا نتحكم في قوة ال compressor إذا نبيها تكون خفيفة أو قوية وهني نقدر نتحكم في ال equalizer إذا حبينا نغيره بطريقة مختلفة عن اللي موجود في الإعدادات المسبقة نجرب أحيانا نسجل مقطع قصير في الميكروفون عشان نشوف ال quality وجودة نوعية التسجيل هذا صوتي وهو يتسجل في الميكروفون مباشرة أنا مستخدم الإعدادات الأولية للتسجيل وهي الخاصة بتسجيل الكلام العادي وهاي تصلح حق ال voice over مرة ثانية هذا صوتي من خلال الميكروفون Shure MV88 testing 1 2 3 testing 1 2 3 sound check sound check testing 1 2 3 في ختام هذا الفيديو أحب أسمع رأيكم عن هذا الميكروفون اكتبوا لي في التعليقات هل ناويين تشترون هذا المايك وإذا توكم مشترينه شنو رأيكم فيه لا تنسون مرة ثانية الاشتراك في القناة وتشغيل جرس التنبيهات عشان توصلكم كل الحلقات أولا بأول أتمنى لكم كل التوفيق وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة